Very good lang din. At at pala dinalawang cleansen ko na. Kasi baka mag-egg bomb eh. Baka mawalan ako ng pang-armor up mamaya. Pero wala siyang... Wala naman siyang ano guys, deathmatch. Dato na dalawa na ang cleansen. Mali, no? Uy, piso. 1 HP na dream. All right. <laughs> Close. Dapat dalawang cleanse na pag ano, no? Risky, risky yun, risky. All right. 1 HP and a dream. Hmm. So, gumamit siya ng 5 energy. 2 energy siya ngayon. Ito, pwede tayong lumaban ngayon. Mataas ang armor natin, guys. Ayan, mataas ang armor natin. So, 2 energy lang siya. Wala naman siyang shooting song. So, hopefully, hindi siya mag hair dagger dito kasi mauubos sa energy natin. Hmm. Try lang guys, try lang. Sayang dat pala nilaban ko na. Hindi ko in-expect na magdadalawang egg bomb siya. Hmm. Try lang, try lang. Risk, risk the for energy. Kung hindi, reset tayo mamaya. Okay. Yawn. <laughs> Alright, let's go. Bugbuga na. Boom. 2 energy pa rin siya. Patay yan, patay yan. Mataas energy natin, 2 energy lang naman siya. It's lang yan. Ayan. Tapos dito, Biden's ang tayo dalawa. Biden's dalawa, tapos Babog tayo dito. Para mapuruhan natin siya na mamaya. It's lang yan. Oh, buhay pa. Ay, last stand. Uy, buhay pa! 1 HP na dream! <laughs> gigil na gigil to. Gigil na gigil. Immortal. 1 HP na dream. GG. <laughs> Awawa. 1 HP na dream na naman. Yes sir, high risk, high reward tayo dito. Kung nagdalawa siyang ano, kung nagdalawa siyang hair dagger, patay tayo. Kung dalawang hair dagger yon Pero hindi siya nagdalawang hair dagger. Tinipid tayo eh. Very long ka dyan. Huwag mo titipirin. <laughs> Napaka